cuál es tu nombre para que te pueda llorar. Era un amor tan prohibido y frágil como el cristal. La niña tan asustada buscó su consuelo en la mar. Quemaba el sol en su vientre, lo quiso curar con la sal. Ah, ah, ah. Las manos reas con fuego que llanto no pudo apagar. Su canto pedía consuelo que dentro no pudo encontrar. a Bye.